啊，以前像以前有。现在，现在现在没有，现在没有。只要苗头不好，只要是那啥思想不好的人，全部全部拿去学习什么学习，都是安全第一嘛，安全第一嘛。